bismillah bul bul ko feneen waaw vlog bi est-ce lu ay kilo de temps. Filha, filha, saca a cara. Ele me viu, ela me chutei. Uau! Uau, Jared Pitt. Куда? Мауру, э, Мауру Жуйда. Да? Bonne écoute. جگل جگل جگل ما جگل mais yéen yéen bu leen étiqué ñaar lii pour ñaar ay jàpp kenn ku mën a fa dara ñaata bu ñaata yéen cinq wala six cinq bu cinq bu suñ tigi fii duñ jël tigi jëlal tigi tigi duñ jàpp da yàlla dañ fo après duñ ci fo waaw li na fo après yi def photo bi après yi def photo bi mais mi guddi de Als ik go, dan bom, eh, eh, maar mijn muziek, maar mijn muziek. Vai, dona mãe de juiz, tem que levar essa sem juiz. Ué, Cuidado, cuidado. Ali, vamos dar. Gila, gila, gila, gila. Calma, teu povo. nous avons sama petit frère et eh, petit frère. même même même même wala sama Je te te te te mais il c'est pas normal quoi. mais da ngay da ngay waye. mais mais mais grand frère Yo, eh, Mais mais oui c'est grave ah. Hein. Mais flash oui. What's up les baas maa ngi war mi so maa ngi waay maa ngi waay dugal benn vlog mais sama ko lañ ko sàcc booy xaaral gis nga tu vois est bi kóolu Pape Gora laay vlogué nii laay waxee lay vlogué de tu vois sama ko lañ ko sàcc mais maa ngi waay dugal ngir yàlla kaay waay léegi Sadio Naaw. mooy Sadio bu góor quoi tu vois. waaw mboolem léegi moo Sadio dina benn cagnotte. waaw dama demoon. da nga lancé cagnotte. waaw. nga joxe numéro orange money. waaw waaw. XR bu rouge 128 giga sama photo bi ma si nekk si ginnaaw daa. ay dossiers confidentiels. ay bu nga gis gis nga nit ñi garaaw voilà c'est la tête de waaw. donc soo amee fuite ay Adamo affaire yoo waaw من من من ارجع كاع تما بي من سيدان ما لا لا سيدان نايس كوا لا موي موي بي ما ندير فلوك في كندير بروغرام باركي على وانا نكين def vlog yu sëri son yu neex day day day la bëgg la wa Digo, dama leen expliqué man sama kóol la lekk sàcc dama demoon si plaza gaay fi nga ko si taxi bi lay gaayante gaay mooy defee yaa gaay jël sama kóol jël ma wax ak man ne maa ngi indi fay